mkoani. Wakati serikali ikiendelea kuhimiza wananchi juu ya umuhimu wa kushiriki zoezi la sensa ya watu na makazi, baadhi ya makundi yameonekana kutokuelewa juu ya zoezi hilo kutokana na mazingira yao ya kujitafutia kipato. Grace Mileo ana taarifa hiyo. Mwonekano wa mwalo wa Mwachingwa unaopatikana halmashauri ya wilaya ya Magu mkoani Mwanza na kutana na masumbuko mashiku mvuvi anayetegemea shughuli hizi kuendesha maisha yake. Lengo ni kutaka kufahamu amejiandaje na zoezi la sensa linalotarajiwa kufanyika mwaka huu. Kama leo samaki ziko hapa na kesho tunahesabiwa na kesho hiyo hiyo tukaambiwa samaki ziko sehemu fulani, tutafata kule ambako samaki ziliko, sio tutakaa tena hapa, maana na sisi ile ndio ajira. Utafutaji kipato kwa kuhamahama ndiyo jambo linaloleta mgogoro kwa jamii ya wavuvi. Mapema asubuhi na kutana na mvuvi Zagalo Mashauri aliyetia nanga baada ya kukosa samaki na kulazimika kujaribu bahati katika siku hii serikali inahesabu sensa ili kusudi ijue watu wake. Jambo hili linanipa wasiwasi juu ya ushiriki wa makundi ya wavuvi. Kwa hiyo hapa hatutakuwepo, tutahama, tunahamia sehemu nyingine ambapo kule samaki zinapopatikana ndipo tunaenda. Hamna siku hiyo ya hesabu, hatutaenda ziwani, tutahesabu sensa. Kama tutakuwa huko huko, kwa wenyewe wanavyokuja kusema kwamba sensa ni hivi na hivi, si ni kuandika tu majina. Wakimaliza kuandika majina, wanaenda tena kwenye mji mwingine. Mwenyekiti wa kijiji cha Kigangama anaona bado kuna juhudi katika kuyafikia makundi haya. Zoezi amba, ambapo linaanza waka tunahamasisha kwa kupuliza filimbi, tunakusanya watu, tunawatangazia kupitia filimbi na mkutano wa mhadhara pia wakati nafanya. Licha ya juhudi hizi, mtazamo kwa baadhi ya wavuvi wanakiri kwamba bado safari ni ndefu. Maneno haya huwa nayasikia, lakini mtu mwenye wajibu wa kuniambia hayupo. Mtazamo wangu kwa support kama watu wengine ambao hawataki kuhesabiwa, wanatakiwa wahesabiwe kusudi Tanzania ijua kwamba ina watu wangapi. Akiwa katika mikutano mbalimbali ya kuhimiza zoezi la sensa katika mikoa ya kanda ya Ziwa, kamisa wa sensa Anna Makinda amewaasa Watanzania kutoa taarifa sahihi wakati wa zoezi hilo. We baba, utakakolala ndio utakakohesabiwa. Kwa hiyo yote haya semeni yaliyo ya ukweli, kusudi taarifa zetu zikae vizuri. Pengine shauku yangu ni kuona makundi kama haya ya wavuvi yanashiriki katika zoezi hili ambalo huakisi katika upangaji wa maendeleo ya nchi. Grace Meleo, Star TV. Naam, taarifa hiyo ya Grace Mileo inatupa wasaa wa kupumzika. tarajia kwa upande wa habari za biashara na uchumi. Nam, asante na karibu. Tuangazie upande wa habari za biashara na uchumi. Chama kikuu cha